あ見切れてたえそうですね <laughs> いいのかなって思うぐらい見切れてましたけどはいどうもヘアメイクアップアーツのイカレピンクですどうもバーキー正規アイドルとどらきちゃんですお願いしますもう一回最初の何て言いました今もう一回だけ言ってくださいおはろきおはろきですねおめでとうございますありがとうございます彩 <laughs> られたいきなり はいというわけで、はい、本日は整形アイドルの轟ゃんとコラボお願いしますはい実はもう結構前からですねあのオファーしたんですけども、はい、あきちゃんの方からですねソース感を食らっておりまして <laughs> あの DM に気づいていなかった、今回私からのオファーですもんね <laughs> 私からコラボしてくれませんかって逆オファーにしたら DM に気づくということでね <laughs> はい結果まあ相思相愛ということで、はい、はい、というわけで本日は、はい、オファーロッキーとドロちゃんをオファーロッキーとドロちゃんを美しく いたしましょうということでね、はい、お願いしますとどろきちゃんの方のチャンネルでですね、はい、写真撮られるのが苦手とどろきちゃんを可愛くしますよという企画なので、うん、今回はうちの方ではヘアとメイクで150%可愛くしましょうわ楽しみですお願いしますはいではいきましょう はい本日は大木ちんのメイクは、えー、なんかお洋服がですね可愛らしいお洋服着てますし、はい、お顔立ちもキュートなお顔立ちですので可愛いメイクにいたしましょうはい、はい、誰もが振り返るキュートメイクにいたしましょういやーそんな振り返らせましょう困っちゃうはい急に甘いとこ出してくれます。はい登場いたしました、はい、はい、ついに筆ができました USK ありますねパッケージこちらですねあいきなり宣伝ですけどすごい最強の筆ですね いい毛量のじゃふわふわはいこれ使いますえー、めっちゃ使いやすそう12月半ば発売予定ですいい服できましたまたご紹介しますけどねいずれね今日は適当に使っておきますけどネットで買えますかネットで買うネット専門ですねはい、これ1本あればベースからファンデーションまでいっちゃいますおはいまずベースやっていきますよもうポンポンポンってきますはいとりあえずはいストロボクリーム使いますストロボクリームを使ってももうここの筆でいっちゃいますんでおお何でも使える何でも使えるあいい最近初めて私のブラシ使いました 今までずっとスポンジでやってたんですけどああまあねスポンジは悪くはないけどね私もスポンジ時代もあったんだけどねスポンジ時代 <laughs> 少女時代みたいなあ少女時代の時代だっけ、そんなあれ流行った時代に生きてるっけ生きてますそのクリームやっぱテカテカするね、うん、という感じですねはい続きましてライトフルのファンデーション使います、やっぱさ振り返らせるためにはツヤ感欲しいねツヤ感好きです振り返らせなきゃいけない振り返らせないといけないからちょっと 帰れないから家に振り返りすぎてもうやばいですか振り返りすぎてもう帰れとぞろきちんの顔面は総額おいくらでいらっしゃるとか言ってるの1000万わすごい1000万って言ったらもう何て言っていいか分かんないけど何が買えるとか言われてもちょっとあんま出てこないなんか家は買えないし家は買えないし、ね、車は買えるけれども日射数高いしね確かにあこれも新しいの出てきましたねちっちゃいのがありますこれ何ですか何用同じですねコンシーラー使えてさっきのやつちっちゃい けを買うとね、そう幸せになるっていう。ああ、なるほど。肩こりも治りました。あ、うわ、ちょっと買おうかな。 <laughs> 恋人ができたって話聞いたね。 <laughs> あれだ。なるほど、もういいことづくめですね。うん、いい運気出てるね、ここから。絶対とは言えないけど。いい感じです。なんか。波動がはいちょっと固めのコンシーラー出てきましたねなんかちょっと赤かったりするとね微妙に隠しますはい次はファンデーション塗ります パウダーですねございましょう、パウダーはねスポンジで塗ってもいいんだけど結構ベタになっちゃうのでね、はい、で塗るのがおすすめですよはい終わりですシェーディング入れましょう、はい、スタジオフィックススカルプシェイプコントアパレットフェイスパウダーですね安定のフェイスパウダーのライトミディアムです本当は輪郭綺麗な方はねあのあんまりシェーディングの効果が出ないんですけど、まあ、でも強いて言うならこう前から見た時にどうだろうね、まあ、このこの辺かなこう奥行き出したいところね耳の下ぐらいかなと顎にかけて こっちと耳の後ろ抜けていくような感じでいいと思うかなえー、そこまで入れるんですね横大でしょええー、横顔だもんね横顔やったことないよしハイライト入れましょうこう丸くしたのでこの辺にハイライト入れますはいふわっとええー、おでこお察しの通りね丸くしたいものねみんなね、この中心はハイライト入れます次ラメ感があるハイライト入れますよ安定のマックミネラライズスキンフィニッシュイトスカペーダですね安定ですね はい入れました、はい、こんな感じです、はい、艶っぽくなりました、はい、すごいいい感じで眉毛描いていきます、はい、表眉毛はふわっとした方がいいと思いますねあんまりこうくっきりしない方がいいと思うのでブラウンのペンシルでまずふわっと描いてからパウダーでぼかすはい眉毛ふわっと入れました、 はい続きましてアイメイクいきましょうなんか使ってなかったディオールおこない三クルール696シエなんだもしかしたら限定色だったかもしれないですね色はこんな感じです上品ですね色が、振り返らせるためにやっぱりディオールが使うでしょうこんな明るい色使いましょうでもこういうパレットは世の中にあると思うので、まあ、似たようなもの 用意してもらってもいいと思いますよはい続きましてちょっとこのコイルを使いますねチップで塗りますシャドウちゃんの場合は二重の幅がすごい広いタイプの二重ではないのでシャドウは際に入れてぼかすけどラインはねあんまりきません今日ははい上向いてくださいああお何ですか今これはこれやるとき声出ちゃうんですね、そういうシステムですねそういうシステムはい上向いてください今 <laughs> のかい はラインじゃなくてシャドウでぼかしてきて目尻に濃い色をのせると目が大きく見えると思いますはい、はい、続きましてアディクションスーパームーンでございますこちらもキラキラしてくなりました今今あ全然黒なかった入らなかった入らなかったで感じ目の際にスーパームーン入れてますこれ結構画面がねあ持ってるあの がくれました泣きそうになってるラメが上品なんですね、はい、スパムねで目のこう真ん中ですね黒目の上ぐらいのところにハイライトをポンと入れると目が前に出るのねそうするとこう遠近感が出るんですね、はい、この黒目の上のところだけハイライトを入れますはいそういう感じですね皆さん気づくと思いますけども目にねあんまりシャドウを入れてないんですよ、うん なんかほらさっきもこのディオールのサンドクルーのこの白い色をのせたやつねで黒目の上にはこのスーパームを入れたということでね振り返るためにはですね清楚が必要なんですよ轟ちゃんうわ清楚あんまりこうシャドウを濃くのせてしまうとですね轟ちゃん清楚モードからケバケバしいモード入っちゃいますのでなるほどではアイライン入れましょうはい、はい、ラブライナーダークブラウンです一緒です、はい、でアイラインは轟、えー、ちんの場合はですね、えー、目尻だけですね、はい めんなさいもういいもうできんもうメイクできんよそんなこと目がちょっとドライアイでちょっと本当に申し訳ないもうダメだもう今日できんもうダメだあもう一気に上げててねもうダメだあ一瞬で慣れた感じが伝わりました今1000万を今コスコであこう行こうかと思ったで1000万をコスコで今いきます オッ OK ですね OK、で、えっと、写真を撮るということがね本日のあの届けチャンネルのテーマなので一応ですねあのこういう黒のペンシルとかでまつげの隙間とかを埋めたりはします写真をよく見てるとねこのねまつげの隙間が埋まってないと目がこうぼやっとしたりするんですよ節目の時とかこの隙間のね感じが埋まってないといまいちということがありますので、はい、今のこのこことかがねすぐい大だとします。で今日はですね、えっとちょっと ピンポイントで可愛くピンクを入れてみようかと思いますアディクションミスユーモアこれもダメダメですねこの底見せとコスメを平気で見せる <laughs> ピンクはあのあんまりですねあの濃く入れすぎるとやっぱ引かれてしまうのでね、ポイントで入れると可愛いと思いますこれは目尻に入れましょうもうねこの目尻のブラウンの濃いところのちょっと下ぐらいにちょっとピンクが来てくるのかなぐらいのラメが入ってるといいと思いますミスユーモアはねラメが結構強いのでこの辺に入れるとね目が潤んで見えます実はへえ ほらあ本当だちょっとこう目尻がゆるっと見えますねめっちゃ綺麗しかもゴールドのやつとすごいめっちゃ可愛いそうなんですよはいチーク安定のジェルスチュアーとブルーニングリーオイルブラシだ01番もうねジェルスチュアートのチークを使っとけば大丈夫ですよねもうみんなこれーゴルドです、この頬の真ん中のところにポンとのせてふわっと乗せるだけであ本当だもうすごい めっちゃ綺麗えー、だってもうカメラでこん位置でわかるすごいこういうラメとかをうまく活用するとですねで、えー、とリップですねリップはですね私は最近好きなのはですねちょっと濃いめのリップを薄くのせていくというあの戦法が好きで戦法、えー、リップスティックオールファイヤードアップどういうことですか <laughs> はい、オールファイヤードアップはめちゃめちゃ濃いです色があ本当だうんめちゃめちゃ濃いですよでもこれを濃いリップを なんかねふわっと可愛くのせるのが最近ブームです色の薄いリップをベタっとのせるとなんかさリップの質感がなくなるというか色は薄いからナチュラルなんだけどベタっと塗らないと色出ないじゃない 薄いからそうするとさなんかこうベタっと塗ってしまったリップになっちゃうんだけどこの濃いリップのすごい濃いリップをこう薄くのせるとなんかその本当のリップのなんか雰囲気が残ったまま色がつくっていうね感じなんですよこれはですねあの私はあのフォトショップで学びましたフォトショップでどうでしょうはいすごい可愛いそうでリップのちょっとちょっとだけ気持ちよく、とリップの質感が残ってますねはい、はい、ベタっとしてないんですよ、うん 確かにすごい可愛いグロスのセマグロスはディオールの、えー、アディクトグロス759番ですねめっちゃ可愛いですこれもあんまり濃くのせずにスープのせておくとリップがツヤっとしてあざといリップになりますでもね結構私はリップはすごい大事だと思ってますね好きなんですねアイメイクも大事ですけど、意外と目って見てないよ意外と見てるけどあのー、眉毛とリップだと思うんだよね確かにみんな目から入りますね最初そう でも眉毛とリップがあれば結構雰囲気変わりますので、うん、確かにあ可愛いね、はい、あ危ないまつげってなかったまつげはもう何でもいいパパってしちゃうんですよ何でもいい何でもいい変わったはいというわけで、完成しましたありがとうございますほらあざといリップの色がめちゃめちゃ好きですいいですね、はい、はい、特にやっぱ目元の大事ですねこのラメがね、はい いや目として見えへんかな目尻のピンクの密輸マが効いておりますはいすごい綺麗肌は艶っぽくしてるとこか大きくなるので、はい、これ全部出しちゃうとおおってなるんだけどこう意外と下ろしてる髪の毛の隙間から見えるぐらいの地域が結構ねインパクトがあるのでラメとラメとラメを生かすといいんじゃないでしょうかはいというわけでこのまま引き続き後編ではヘアの方やっていこうかと思います登録者のチャンネルでは 今回仕上げたメイクとヘアで驚きスーパー写真撮ってきますのでリンクの方は下にありがとうございますいや私の方からも本当いきなり怖い怖い怖い怖いじゃあ高評価お願いしますねあとコメントもお願いしますお願いしますのコメントもお願いしますでは See you next i <laughs> 間違えた